讲的是 Love Yourself 官方周边，少年们正在进行 Love Yourself 的全球巡回，所以我们总共买了行李吊牌、挂旗、钥匙圈、关东旗、行动电源挂旗、海报以及高级相框。这次东西其实只要有人脸的部分都热销。先从这个好好行李吊牌，我记得上面好像有附说它是有七张嘛，就是七个成员七张可以换。哦，真的耶！我以为行李吊牌很大。 好小一个，其实蛮小一个。哎，可是这么小，很秀气耶，我还蛮喜欢的。咦，它是这样哎，我翻开来的，我还以为是那种挂上去全世界的人都会知道你挂了谁。七张照片，还蛮可爱的。我来看，嗯嗯，这个很像像证件照，证件照，对， <laughs> 好可爱呀。我经常去校长腼腆了，很可爱耶。我们来放吉米好了。你啊，怎么塞进去啊？就这，嗯。 要要把这个拆开来塞进去，哎，可是它另外一面是什么？就是他们的 mark。哦，所以一边就……哦，这你敢挂吗？我就会被偷走。 <laughs> 感觉舍不得用在大行李，可是我觉得可以放在包包旁边挂，我觉得很漂亮。嗯，好可爱哦，是很漂亮，我觉得。盖起来就不会发现，嗯，就其实你是一个小小迷妹，偶尔打开来，我把揪。这个吊牌真的不错哎。嗯，吊牌好像弄是很快就没有了。 下一个钥匙圈好了，钥匙圈我们买了南俊跟中无忌的，嗯，它其实人头很小哎，就两个皮革，然后跟一个他们的照片，照片的后面有 B T s 是 World Tour，不错耶，其实我还蛮喜欢的耶，我想要头大一点我是觉得头小小的比较。 不会害羞，对，就挂起来比较不会害羞。不过如果以收藏来讲，是啦，头大一点的话，看的会心情好一点。以这个钥匙圈比例的话，就是很漂亮。但若以客观来讲，它是蛮小张的照片没有错，但质感是很好的，嗯，意外的还不错，嗯，然后又轻，加了钥匙又不嫌重，我觉得这样非常好，过一百分。再来是挂旗，我们期待的挂旗比我想的大，它的板子比较大。 我是很喜欢挂起的人，哇哇哇哇！哎，好可爱哦！我的妈，做的超大张，而且质感蛮硬的，这个板子做的蛮硬的。哎呀，做油亮油亮的材质，有绳子，然后把每个人都串起来。哇，这绳子还蛮漂亮的，这个穿起来后就天亮了。 <laughs> 噔噔噔噔！哇哇哇！好大张哦！好有 feel 哦！我的天呐！这要怎么把它挂起来。 <laughs> 掌声鼓励鼓励！好可爱，好可爱，好可爱，好可爱！好像童乐会啊。嗯，这个真的买的很值得哎。我喜欢，开心。再下一个呢？关东起吧。一样是买南俊跟中裤鸡的。这布哎，就真的是布哎。嗯，掐着。 就我觉得 OK 啦，就。咦，可是它的布是偏米色的耶，嗯，好像旧旧的布哦，它为什么不做再白一点？这个米很像是用旧了的布的颜色，但因为是布的关系要远看才会觉得高清，你知道吗？那近看就会模糊，但我觉得还好，还算是偏清楚的。咦，你有发现吗？瑕疵品，它把缝线的地方它没有做的很平，品质不一，然后它好像。 弄过去就啊算了，来不及就这样。这 <laughs> 我这个是瑕疵品吗？No，吹吹，好吧，就这样吧。下一位是我期待非常久的行动电源。哦，我真的看到出行动电源，我就是超想要买的。噔噔噔噔噔噔，好重哦！哇，皮质的耶，哦，是皮革的耶。哦，不够高清，我觉得。 我觉得只要皮质的或布的都不会高兴到哪里啊，但是就是好看啊。但是皮革这点还不错，摸起来舒服的。它感觉是附在里面的线是不是？对对对。哦，这样。哦，然后用这一头充。哦，有了吗？有在充吗？充了，充了。哦，啊，刷里面附的线是给 iPhone 的。嗯。哎，居居。后面有灯呢，显示里面还有的电量。 嗯，哇，还蛮贴心的哎，我觉得做的很不错哎。旁边的圆弧度，然后跟皮革的结合处也都很细，这用起来也太开心了吧！嗯，真有趣，这个我也很喜欢。再来是挂旗，来啦！挂旗怎么那么大？我以为小哎，你知道这次我都没看尺寸，然后就觉得啊，有人脸的东西好特别。嗯，因为人脸的通常都抢的最凶，这个就帆布旗。哒哒哒哒。 我觉得很不错耶。帆、不齐的意思是什么？怎么挂？它是圈圈呢。如果你有 three M 的挂钩啊，或什么的，就是挂着，它这里是挂起，就把它烫平一点，就会觉得很漂亮。哦，终于的表情，一副就是我鄙视你。咦，这个真的很有趣哇！而且这一次的颜色挂起来都会有一种不抢。 房间的色，所以就会很啊，很温和的色系。要要自己找地方挂， <laughs> 因为它太巨大。布比海报的好处就是布非常好收纳。你去看演唱会的话，你可以，你也可以就这样折一折带去，然后就啊，好厌！不错，好看，真的是好看。再来是高级相框，是的，嗯，中古币以及。 南京。因为上次是做黑白的嘛，嗯，然后这次就做成彩色的，我觉得这个呼应非常的好。我们来细看吧，中古都会拍到它的那种汗毛，对对对，我真的很喜欢高清照片就是这样，就可以细细的研究每一个细节，对不对？对啊，它瞳孔的部分啊，你可以稍微稍微看到摄影棚的感觉。哦，中古一样也好看，南俊搭配的是草哎。 眼睛的颜色很明显，有带绿色的感觉，连眼球里面的血丝都看得出来。瞳孔的纹路也很明显，所以就觉得真有趣，很漂亮。Sugar 大部分他们 focus 都会有眼睛的部分或是脸，眼睛通常会很清楚。可是 Sugar 只有 focus 在嘴巴这边，修稿嘴唇的纹路也很明显。所以你仔细看的话，眼睛呢会误掉，就也因为 Sugar 是 focus 它嘴巴跟鼻子这边。 你们瞧，高清相框的系列，舅哥真的是最厉害。这张真是拍的太美了，花是在头上哎，也太可爱了吧，好少女哦。最后海报，哦，这声音好听。哇，他好像另外用纸包起来耶，好贴心哦。我记得好像是四期登壁纸的时候，就是因为没有包。我看人家网络上代购的，就每一桶打开，这边都是都是伤痕。好期待哦，来来来。 原来是这棵草，原来就是在跟这棵草合影。哇，好可爱哦！这次走的都是，哎，真的就是草本系列，太可爱了。哦，好漂亮哦！但是文青系列，而且这次比较雾雾感哦，不是 <laughs> 亮感。好哦，后背也是带花圈。哦，好看呢。我这花最好适合它哦，而且它也是眼睛颜色很明显。 衣服看起来很不错。对啊，这件衣服看起来好好看啊。嗯。哦，哦吉米，哇，好可爱哦！这张也是把吉米的眼睛拍得好清楚哦。哦，这个花圈也很好看呢，红彤彤的。衣服看起来好好穿哦，包针织，美爆！以为哦，世界第一帅是不是？哦，它也是一种干花吗？叫什么？嗯，干燥花。它没带耳环呢。 哎，对耶，可以清楚看到耳洞哎。嗯。哦，谢谢。头发是留在下面。嗯，金起不是比较清爽吗？没有。嗯。但也只有他驾驭得了这八零年代的发型了。就是。哦，这角度不就是高清相框吗？很好看呢。嗯，这一次的真的都好好看哦。淡淡浅浅，然后梦幻梦幻的。文青的感觉，我很喜欢。嗯。 为什么会有高低啊？所以它真的是有瑕疵问题耶。低的比较好看，是啊，我觉得高好看，其实都各有风味啦。但总之就是它们品质不一样。 <laughs> 这次周边啊，我觉得整体上产品都很不错，非常的好。Wings Tour 那个系列其实我觉得已经很好看，可是我觉得这次的多样性又比 Wings Tour 的周边更有趣。 然后更多样，而且这次做出来的成果拿到之后，真的会觉得比预想的还要漂亮哎！要挑一个最喜欢的吗？很难哎！像这个挂旗我也很喜欢，对啊，挂旗。然后挂布我也很喜欢，挂旗挂，然后海报我也喜欢，随身充电器我也很喜欢。说实在，钥匙圈一开始我没有很喜欢，可是看久了。 又很喜欢，真的很喜欢。这次的周边挑不出第一、没要我都非常的喜欢。真的，以上就是 Love Yourself 官方周边分享介绍。拜拜，See you。天哪，高点真的比较好看，大人跟小孩。哎呀，真的很不错哎，不错呢，真的不错你，有 f e e l i 一边穿一边换，哇哇，十进十代。你拉一边，我拉一边。等一下啊，好迫不及待哦。哇哇，能挂起来的就。